Paut. Iku nanti ngal. Ngal wedhus. Eh. Cemakmu tinggal saya. Nambun ngambuni nang warung iki ya cemek ambuni lho. Tamu nanti. Nang omah. Lah po ya ini nama lho. Ya tak tengok ngono. Ya. ya di eh. Iki sapone. Para masker pironan iki. Lewe, rasa larang-larang ngerkonsol. Larang, menang yang rumah Goblok lu, ini master anti begal, anti nuklir Jangankan virus corona, anti pemanasan iya, iya. global ini halus men, jembuk banding lu terus ngeliane Ini terbuat dari kapas pilihan yang dibesarkan seperti anak sendiri Penan-penan iya, dede wong mau rek Cukup ra Ya cukup, loro Ya, duitnya sih Nah utang, nah utang jadi selawe lu Eh gampang, kintang kintang kintang rak kintang kintang kintang so enek gede dadi iwak mi mi tak mei tak mei tak mi i Rut, oh. kau kan? Ngopi karo Alex, karo tuku masker wis ini. Oh banyak ngaret kok. Wah, ngaret. Ngaret yo. Ngaret ngendi? Ngaret gempol loh. Ayo. ondo ame aret kono. Yeah. koyo masker koyo gatel koyo ngene dijual ngono kuwi. Wis tuku larang dijual koyo ini Dene sing kok. Yo wis ben mung pendem rasa sing ana ning jero tetep tak naryo sing masker. masker koyo ngene kok dolalaran iki. Tentu yo yo. Lah piye? Iki cengkong, iki masker dudu dudu cawet mong. Iki yo pengong. iki lho. Ya Allah. Lah bali anggere wong uripe nang tengah alas ngene iki. Gue nurut iki ra gelem marahi lho. Nggone ngene. iki masker iki nggone ngene nutupi cangkem oh. dudu mripat lek aku bojoku rek kon ngene wah kleru anggar sekolah ra STM yo ngono oh, iya iya iya ah, iya wong kok oh kok penak ndi ngarit areng ngarit ambi Rudi lek mengko engko nang gempol kono ngarite lha terus Iwangi rek, ayo rek kita tak tak kopi ambil rokok. Kene iki pemuda paling tampan di desa ini. Mosok kita gitaran tok. Kok tangi kok tak tukar rokok ambil kopi. Wis gas ayo. Nenek, nek ngono dong. Ayo. Rut, jeng ada ya, Rut. Oke, nanti ini. Yuk, kita. susah orang duwe akhlak. Ceng ceng goblok e lho Pak aku mbok kapan ngomong. Lah opo kan ndone yo. Dijine ra popek ndone wis waji mah modar emang gue. Ndo leh nyileh. Bocah-bocah iya karat. Wonten iki nggih yo. Ya ya ya. Nek kono ae. Jeblok. Nek nek luping karo adine sing akur tak tatane surut eh mana bentuk Loh, ini lu. Ya, ya, ya. Nanti cilian lewat ya habis saya ini dulu. Nek sale nek ojok nang ngono. Skill mung wong sembelen berang ngono kok. Ngono iki ya. Oh, Pak. Yo yo nang ngono monster tak tengok. Oh. Oh. Oh, oh, oh, oh, Yes. teman-teman jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa like, komen, dan nyalakan loncengnya.